Astăzi vreau să-ți improvizez despre a reface. Sunt uh, pentru a treia oară la workshopul uh, Danielei Floroiu, uh, cum să-ți transformi talentul în vocație și treia oară. Pur și simplu uh, mi-a zis Daniela, păi mai vii că ai venit. Zic, da, cum să nu. Mie mi se pare că uh, cei care n-au mai venit pentru că au zis, a, am mai fost, uh, au pierdut ceva. Atunci când faci din nou același, același lucru, mulțumesc, nu, nu, mulțumesc. <laughs> mulțumesc. Când faci din nou același lucru, Uh, nu niciodată nu-l faci la fel ca atunci când ai făcut prima oară. Uh, e ca atunci când spui nu mai mă duc la mare că am mai fost odată. Normal că de fiecare dată mergi și descoperi alte lucruri și alte sensuri, așa că mulțumesc Laura Daniela Floroiu pentru ce am redescoperit din nou astăzi la mine. Pentru tine ce înseamnă a reface? Ceau! Ce înseamnă?